Kuling baka mo mula sa baon ng niyog. Tara, samahan niyo akong tuklasin kung paano ang proseso sa paggawa ng uling mula sa baon ng niyog. Alam nyo ba ang baon ng niyog ay hindi basta-basta makukuha sa kanyang balat pag wala kang gamit na ganito. Kadalasan, dito nila kinukuha ang kanilang pang-araw-araw na pangkabuhayan. Tara, tuturuan din namin kayo kung paano ang pagbalat ng baon ng niyog. Kani kani, muna muna bokong. Ano na sa buntan? Ana ano, una ano, una un. <laughs> Ana una siya. Ana un mm, kwarta. <laughs> ah, Bisaya kasi kami dito. Gagawa din tayo ng butas gaya nito. Mga 7 feet ang taas. Upang madami din tayong maisiksik na bao dyan sa ilalim. And guys, tuluyan naman natin nilagyan ng mga bao. Pansin nyo ba guys na madami ng usok? Ibig sabihin, madami na din ang apoy dyan sa ilalim. A few moments later. Ayan, luto na guys. Lagyan ng maraming tubig. Kailangan ng nating takpan upang hindi lumabas ang usok. Kailangan ng natin magantay ng isang araw o higit pa para tuluyan na rin mamatay ang apoy sa ilalim. Lagyan ng dahon ng saging, pupong ng bahay, para hindi talaga tuluyang lumabas ang usok. Dahan-dahan namin kinuha yung lupa na tinamak namin at yung dahon para hindi matatambakan ng lupa sa loob. At ito na nga, tuluyan na nga natin ahon ng uling mula sa kanyang kinalalagyan. Okay guys, naiaw ano na nga talaga natin lahat ng uling. At ito lahat. Ayan. O siya, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.